І не вірю, що досі у твоїх обіймах. Третя ночі так тепло і дивно твої руки і голос тримають надійно, загортають у ковдру, мов поець надійно. Третя ночі нас двоє, ми вільні, твої губи п'янять і так ваблять повільно, мої руки втонули у морі обіймів. І те ліжко тепер то моє божевілля загортаюсь у голос, ковтаю повітря, обіймаю, тримаю ще трохи і світло. Мої мрії годинної глибиняючи миті, коли нас лише двоє у цілому світі. Погляд в погляд і губи вустами, очі в очі і руки тримають руками, білі ночі і чорна безцукрова кава. Третя ночі. До ранку так, зрадницьки мало.